Jeśli Waszą pasją są zdobienia, na pewno pasta White Cream Art i semiarty nie są Wam obce. Często pytacie nas, jakie są między nimi różnice i kiedy je stosować. Dziś rozwiejemy wszelkie wątpliwości. White Cream Art to bardzo mocno napigmentowany żel przeznaczony głównie do zdobień nawierzchniowych, na przykład modnego w tym sezonie maniuli. Gwarantuje piękne zdobienia strukturalne, bez konieczności aplikacji topu na nich. Występuje tylko w jednym kolorze, ale można ją łączyć z lakierami hybrydowymi, semi-hardy, semi-artami i przelami kolorowymi. Jest bardzo odporna na ścieranie i odpryski przez cały okres noszenia. Pasta White Cream Art ma bardzo gęstą konsystencję, dlatego przy jej użytkowaniu przyda się wprawa i doświadczenie. Pewnym jest jednak, że po poznaniu tego produktu nie będziecie w stanie bez niej żyć, a na pewno tworzyć zdobień. Podobnie może zdarzyć się w przypadku semiartów. Te wyjątkowe żele do zdobień występują w aż 12 kolorach. Można stosować je samodzielnie lub mieszać z hybrydami, topem, semi-hardy czy omawianą wcześniej pastą White Cream Art. Semiarty przeznaczone są do zdobień płaskich, przykrytych topem, Łączenie semiartów z hybrydami to paint gel gwarantujący pełne krycie już przy aplikacji pierwszej warstwy. Jest to szalenie przydatne, zwłaszcza w przypadku rozbudowanych zdobień, przy których zależy nam na aplikacji jedynie jednej cienkiej warstwy. Na bazie semiartów można tworzyć eleganckie przeźroczystości, które stanowią podstawę jednego z najmodniejszych w tym sezonie trendów – Manitiul. Dodatkowo dzięki nim stworzymy również efekt akwareli lub farby akrylowej. Wierzymy, że teraz wiecie już, jaka jest różnica między naszymi topowymi produktami do zdobień. Jeśli chcecie zagłębić się w temacie ich właściwego wykorzystania, zapraszamy na szkolenia z udobnictwa do Akademii Semilak. I pamiętajcie, żeby udostępnić ten odcinek. Może ktoś z Waszych znajomych poszerzy dzięki niemu swoje kompetencje.